大家好，这里是 GL Tech，一个探索区块链技术的频道。欢迎大家订阅我们的频道，如果喜欢，不要忘记点赞、关注、转发、收藏。大家好，欢迎来到区块链常识快速问答的第十一期。第一，什么是以太坊 EIP？ 近段时间，以太坊上的工程师正在紧锣密鼓地准备以太坊一点零和二点零合并的事情。作为以太坊二点零的前期准备，以太坊 EIP 一五五九就已经在今年二零二一年的八月生效了。今天我们就来讲讲什么是以太坊的 EIP。EIP 的全称是 Ethereum Improvement Proposal，中文翻译是以太坊改进提议。以太坊虽然已经是成熟的区块链项目了，也是需要不断的更新它的功能，进行查漏补缺和升级。 以太坊是公共的区块链，谁都可以发表自己的意见，对以太坊提出改进提议。那以太坊改进的提议 EIP 包含三大类，最主要的是 Standards Track EIP 标准追踪提议。那这个提议呢，包含了第一 Core 核心提议，关于呢，例如共识分叉这种核心开发的内容。那第二呢是 Networking。 网络服网络协议提议，相对于 Whisper 或者是 Swarm 网络的协议改进提议呢，就属于这一类。第三是关于 Interface 接口这种改进，围绕客户端的 API 或者 RPC 规范和标准的这样的一个改进。 那第四呢，就是我们经常听到的 ERC 的改进，就是关于应用程序层级和合约标准协议层级这样的一个改进。那例如是代币的标准、名称注册标准，或者是钱包的这种标准等等。那像例如像 ERC 二零就是以太坊上的同质化代币的这个标准，或者是 ERC 七二一非同质化代币的这种 NFT 的标准，就属于这一类。第二，ERC 二零以太坊同质化代币标准协议，ERC 七二一。 NFT 标准协议，ERC 全称是 Ethereum Request for Comments，直译成中文是以太坊征求意见，其实是一种标准协议。我们在交易所里看到的许多币，就是 ERC 二零的代币。我们现在来看看 ERC 二零标准是什么样的。另外，大热的 NFT 非同质化代币，它的标准呢是 ERC 七二一。ERC 七二一的标准长这样。 这两个标准里大致的内容就是定义了所有者账户余额转移所有权允许权限等等。ERC 本质上是一个智能合约。如果你想发行 ERC 二零代币或者是 ERC 七二一 NFT，你就需要按照这个 ERC 二零 ERC 七二一的合约格式来写代码，然后发行自己的代币。这个格式用人类语言来理解呢，就是诸如必须怎么样怎么样，must。 要求是什么什么？require，应该 should，不应该 should not，也许会怎么样 may，可选的有什么样子 optional，和我们日常生活中的合同格式是类似的。以太坊统一 ERC 格式是为了在以太坊上发行的代币可以不仅仅在某一个去中心化应用上使用，而是可以在整个生态圈里使用。统一了规范之后，以太坊的生态圈内的各个应用程序蓬勃发展了起来。第三。 EIP ERC 提议实施流程，任何人都是可以提交自己对以太坊的改进意见。那具体的流程如下：首先需要起草一个特别方案，交给以太坊社区。之后呢，以太坊社区会对你提出的意见分发一个号码，然后根据你的意见做一个模型并实验，然后会在以太坊社区论坛里进行讨论。对于你提出的建议，讨论的结果可能是接收、拒绝。 撤销或者延迟，那流程最后一步呢？就是敲定你提出的建议，或者是替换你的建议。关键要点：第一，以太坊 EIP 全称是 Ethereum Improvement Proposal，中文翻译是以太坊改进提议，所有人都可以进行提议，协助以太坊完善自身和进行升级。第二，以太坊的征求意见。 ERC 是属于 EIP 的一种，是一种标准协议，或者说是智能合约的规范格式。那热门的有 ERC 二零、ERC 七二幺，统一的 ERC 格式可以在整个以太坊生态圈内使用。第三，EIP、ERC 提议从起草到最终敲定是需要经过以太坊社区的审核、实验和讨论的。你学会了吗？ 如果你也对区块链技术感兴趣，或者对这一期节目有什么想法，欢迎下方留言讨论。接下来，GL Tech 还会为大家带来区块链领域不同的热门话题，期待下次见到你。